Jak wycenić szkolenia i doradztwo? Pytają mnie zarówno klienci, jak i dostawcy. Zacznijmy od klienta. To, co wydasz na specjalistę, ma do ciebie wrócić z nawiązką. Kalkulują swoją korzyść, a nie czas drugiego człowieka. Na przykład przed laty zapłaciłem około 1,5 tysiąca złotych Tomkowi Kulikowi, by mnie nauczył jeździć motocyklem. A kupiłem 10 godzin oszczędności czasu dojazdu do pracy tygodniowo. Wtedy w stałej pracy zarabiałem mniej więcej 140 zł za godzinę, więc zwróciło się błyskawicznie. Teraz druga strona, dostawca. E, możesz wyjść od kosztów. Sumujesz koszty Twoje, Twoich sprzedawców, współpracowników, dokładasz zdrowy zysk. W sumie na przykład 350 tysięcy złotych rocznie. Sprzedajesz maksymalnie 100 dni swojej pracy. Zatem bierzesz 3,5 tysiąca złotych za dzień. <laughs> Na koniec o pułapce umysłu etatowca, który pomnoży stawkę dzienną razy 20 i ekscytuje się wynikiem jako pensją eksperta. <laughs> To tak jakby obliczać roczny dochód właściciela stoku narciarskiego, mnożąc kasę ze stycznia razy 12. No to tyleż ciekawa, co absurdalna zabawa arytmetyczna. Też trenera biznesowego, menadżera, a nawet terapeutę, przyjaciela czy facylitatora. Wobec tego, gdy potrzebujesz pomocy rozwojowej, zadaj sobie pytania właśnie z tych dwóch obszarów czy jestem ekspertem.